manaa godha ani naan jabbilootatti sisuni nayyaadha dhannaa sana teeppiillee hin qabnu mana keenya reediyoo hundeessaa biteenin abbaa kiyya dhagaa ture. Wayin sedaa mataana laatti na gorii amsa kiyyas barii samarraa barri madeessaaf gadamsoo jireeru maamarii salaama isa dhugaa rabbii fani abjuun atti fakkaata nama kana faana waltajjii tokko irra dhaabbadhee parfoormi gochuu kootii fi kabajaan anas waltajjiitti isaaf feera. Wellisaa beekamaaf jaalatamaa abbaa keenya.